ну аллергия ә, көбінесе қалалық қалада тұратын ауруларда жиі кездеседі жаңағы мысалы э, э, маусымдық аллергия деп отырсыз ғой енді ауылда мысалы шаң тозаң шөп бәрі бар қаулып өскен ол жерде бір екі үш адам ғана кездестіресіз жаңағы шөптерге аллергия болып жатқан ал қалада келсеңіз ә, эпидемия сияқты Э, көздері қышып мұрындары пісіп бітіп және мынау жаңағы өмірлегі өздерінің өмірлік сапалары азайып өте жақ, мазаларын алатын аллергиялық аурулармен қаланың адамдары көп ауырады ол енді жаңағы айтып отырған осы химияның көбеюіне атмосфералық ауаның бұзылуына байланысты иммундық система басқаша жұмыс істей бастайды аллергияға бейім болып